nusu fainali uongo. hey, hey, hey, hey. Anyway, asante sana uh, waandishi wa habari. Mimi binafsi nipende kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Ni siku ambayo uh, tumeifi, tumeifikia lakini hatujaifikia kinyonge. Ni siku ambayo tumeifikia na taarifa na na kitu cha kipekee sana kwa sababu uh, kama alivyosema Alikamwe hapa mm. kwamba ni mara ya kwanza mnaripoti uh, nusu fainali mara ya kwanza, experience kubwa sana na the same experience ni mara ya kwanza uh, mnashuhudia. mara ya kwanza wewe umesema tangu uh, kizazi hiki, si mm. tangu Tanzania ipate uhuru sitini na moja mm. kwa mara ya kwanza stand up comedy inaingia kwenye mpira na uh, imeingia kihistoria, imeingia ikija kusherekea jambo kubwa sana yawezekana tungeweza kuwepo kwenye uh, uh, ushindi wa kawaida kawaida tu mm. au hatua za kawaida kawaida tu za kimpira, lakini tumekuja kuingia kwenye hatua ambayo ni ya kihistoria, kwa sababu si wenyewe tunafanya mambo ya kihistoria mm. Ukiangalia uh, uh, stand up comedy Tanzania jinsi gani ilivyokuwa isingeingia kwenye mpira na na, na na ushindi wa kawaida wa ligi sijui wa nini mm, hapa. Mm, mm, mm, Inatakiwa ushindi fulani ambao unaacha historia, unaacha alama. Kwa hiyo uh, Wananchi Comedy Festival ipo hapa kwa ajili ya kukumbusha kwamba hili jambo lililofanyika sio la kawaida, na ndio maana lilihitaji wataalamu kwa ajili ya kuwacheka watu mm. Tungesema tu tuambie mashabiki wa Yanga jamani, e, tuwachekeni eh, mm. jirani, lakini imeonekana kwamba inahitajika hadi wataalamu mm. ambao ni specialized kwa ajili ya kufanya watu wacheke. Sasa ili tuweze kuwacheka vizuri inabidi kuwepo na watu ambao wanatuongoza kwenye kuwacheka hawa watu mm. Ni sawasawa tuna ili tuweze kuqualify kufika hatua kubwa zaidi kinchi mm, mm. Tulihitaji Yanga iwepo kutuongoza Ongoza. kuingia mm. nusu fainali mm. Kwao ndivyo ilivyo uh, kwenye stand up comedy ambayo itafanyika uh, uh, Wananchi Comedy Festival. Tumejiandaa. Ukiongelea habari ya stand up comedy, ukiniona mimi unaiona uh, uh, Tanzania mm. Rama ni kubwa kabisa ya stand up comedy Tanzania. Kwao unapo unapotuona sisi kwa ajili ya jambo maalum. Unajua hata jeshini kuna mission maalum mm. Sisi tunachekesha kila siku, maisha yetu ndo hayo, ndo kazi yetu, lakini inapokuja mission maalum huwa tunajiequip mara mia zaidi. Yaani hapa kama sisi tulikuwa tunawachekesha watu kwenye level ya 90% mm. tunaenda kuongeza inakuwa 20, 100, 100, 1000% kwa sababu tunaenda kuchekesha kwenye mission maalum. Unajua huwezi kucheka kama uh, hauna uh, kitu kinachokufurahisha ndani eh? Uh, tunasema kinachotoka nje, tunachokiona nje ni kile kilichokujaa ndani. Majirani zetu wanaweza kujitahidi ku, ku, kufurahi na wenyewe mm. Lakini when it comes to furaha ya kweli tutaiona inayotoka ndani, yaani hii inatoka ndani kweli, au hii anatufekia, huyu anatudanganya, anataka kutuosha nje kwamba ana furaha. Sasa uh, wananchi tunaenda kuonesha jinsi gani furaha yetu ni ya kweli na inatoka ndani kabisa kwenye kilindi cha moyo. Ogopa sana ikiwa ni kilindi. Mm. Neno kilindi, kilindi. Bold neno kilindi. Eh, yani hilo hilo ndo neno. Na ukisema kilindi wewe nikumbusha kusini. Mtwara. <laughs> Nani kabisa eh. chini kwenye chemchemi ya furaha yako. Mm. Inaenda kutoka kile kicheko cha kumcheka jirani. Unajua bwana, ogopa sana mwanaume anapojisifia amekufa. <laughs> Eti nimekufa kiume. Hiyo ni sifa mbaya. Mm. Watu wanakufa vitu vingi sana, alafu wanalia, wewe una sifa, unafurahia nimekufa. <laughs> Watu wanasemaga nimepona mm. ila sio kufa. Yaani ukianza kuona wajisifia kifo, wewe unasubiria hukumu. <laughs> baada ya kifo mm. ni hukumu. Kwa hiyo uh, uh, uh, Wananchi Comedy Festival with the best comedians. Tunaongelea best comedians. Uh, kwenda kwenye uh, timu iliyoingia nusu fainali, best team ikaja na na comedians wa ajabu ajabu tu comedians tu mm. uh, no smart comedians best comedians ambao wanajua kazi wanaoifanya. Kama Yanga ilivyofanya kazi bora, inahitaji comedians ambao watafanya kazi bora katika kuwacheka wale waliokufa kiume. Sahihi. Kwa hiyo uh, siku ya tarehe tano uh, wananchi comedy festival tunawaita wananchi wote. Sasa hapa kwenye wananchi wote yeah. tuna include hadi waliokufa waje tuwaoneshe kwamba ukifurahi unatakiwa kufurahi hivi. Yaani kama tunavyoonesha mfano kwenye kuingia nusu fainali, tunatakiwa tuoneshe hadi mfano wa jinsi ya kufurahi. Unajua wenzetu wanapataga viushindi fulani hivi vya kufurahia, lakini kuna jinsi ya furaha yao ina ina, ina misi samwa samwa au ina misi. Sasa tunatakiwa tuoneshe jinsi hata ya kufurahi kwamba unapoingia nusu fainali ukifurahi hivi ndio inatakiwa utuoneshe kwamba umefurahi. Yaani hii ni jinsi ya kutuonesha wewe kweli umefurahi, sio unafurahi alafu tunaona kabisa wewe ni unailazimisha furaha, unakuwa led nailazimisha furaha ingawa moyoni nani wa kunifuta hiyo tabia ya kufa kiume. Hapo nani wa kunifuta majozi unaweka Yanga mbele <laughs> Yanga hapo inakaa. Sasa uh, hii event itakuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya kuwacheka watu uh, waliokufa kiume, lakini pia ni event maalum kabisa ya kusherehekea. Sasa wewe kama mwananchi ambaye una furaha ya kweli furaha ambayo iko ndani tunataka tukaitoe sasa nje ionekane kwa jamii nzima na Afrika Mashariki na Kati waweze kushuhudia kwamba Tanzania kuna timu ambayo imefanya vyema na inaonyesha furaha yake hadharani. Kwa tumeandaa hii comedy festival ambayo itafanyika JNICC Julius Nyerere International Convention Center. Kwa nini tunafanyia Julius Nyerere International Convention Center? Mtu pekee aliyewahi kutengeneza historia kubwa nchini hapa ambayo itakuja kufutika ni Nyerere. Kwa sisi hatuwezi kutengeneza historia kubwa hivi afu tukafanya ukumbi fulani chochoroni hapo. Mm. Kwamba jamani tunafanya comedy festival sehemu fulani, sehemu ambayo ielezeki. Tunaongelea sehemu ambayo ni international kwanza Confession Center, alafu hii hapa ni Julius Nyerere. Yaani mtu ambaye historia yake itakuja kufutika. Tanzania kila tunapotengeneza historia yoyote, historia ya kwanza tunayoikumbuka ni ya Mwalimu Julius Kambarage mm. Nyerere kutufanya tukawa huru. Sio, unanielewa? Kwa hiyo tunaenda kufanya ukumbi wa kimataifa ambao ukumbi utakuwa na watu takriban elfu tatu mpaka elfu nne ambao wamekaa chini wanasubiria kucheka na kuwacheka jirani zetu. Mm. Sasa uh, tickets zitakuwa zinauzwa kwa shilingi elfu kumi na tano hiyo ni regular, shilingi elfu thelathini kwa VIP, shilingi elfu hamsini kwa special VIP ambao naamini hapa kuna watu watagombania sana elfu hamsini. Mm. Huwezi kuwa mshindi wa, wa kuingia nusu fainali afu ukataka kuwa regular. Kweli. Sio, unanielewa? Yaani hapa nadhani hapa ndo tumevutana sana kwamba hao watu wote ni VIP bwana. Haiwezekani kukawa kuna regular. Regular ni wenzetu, wako regular sana. <laughs> Wanafanya mambo regular sana. <laughs> kufa kufa. Ni regular sana. Mm. Kwa ma VIP tutakuwepo pale JNICC kwa ajili ya kucheka na tutakuwa na comedians of course, mm. comedians wa kutosha ambao ni Watanzania ambao ni wanaitwa local international wanafanya nyumbani lakini ni kimataifa mm. Yaani level za, za utendaji wa comedians hawa ni za kimataifa, japokuwa wanafanyia hapa nyumbani. Hata sisi tumewaita wale jamaa wamekuja hapa a, a, Mkapa tumewaonesha kwamba tuko nyumbani lakini tunawaonesha tuko kimataifa, kwamba tunashinda kwenda kimataifa zaidi. Uh, JNCC na ticket price zitakuwa ni hizo. Sasa naomba niwatajie sehemu ambazo tiketi zitakuwa zinapatikana. Tutakuwa tuna tiketi uh, uh, GSM Msasani Mall. Mm -hmm. Tutakuwa tuna tiketi ni Lipe app ambayo ni application ya kwenye simu. Tutakuwa na tiketi DM Cafe pale Palm Village. Tutakuwa na tiketi Mac Juice Sins Africa sana. Tiketi zitapatikana Salmanda Tower GSM. Uh, ah, Yanga makao makuu ambapo hapa ndio tulipo hapa. Mm -hmm. Mimi naamini tiketi nyingi zitauziwa hapa kwa sababu uh, uh, mashabiki wa Yanga, wananchi, watu wenye furaha kuliko watu wote. Yaani sasa hivi ukionekana mtaani Yaani hata baba mwenye nyumba yako akikuona anakudai kodi, lakini anashindwa akudai vipi, kwa sababu anakuona furaha yako sio ya kawaida. Mm. So huyu jamaa yaani- mbona ana mbona ana furaha kama vile ameshamaliza kodi, wakati bado anadaiwa. Yaani furaha yako inamfanya mtu mwingine anarudi nyuma sana kujifikiria kwamba ah, ah hii furaha sio ya nchi hii tu, hii furaha inaambukiza mataifa jirani.